目にはめられて手も足も出せねえ動けねえ泥だらけで汗まみれ転んだらまた立ち上がれ this category. Days of the fire, and I saw the metal, I just take it to the wall, to skip the eye, no something. nó ra là nhá けましたわーいえこの飯戸田と違うんか違います毎度待ってくれ母ちゃん可愛い息子の話を聞いてくれ母ちゃんいかんとって捨てんとっていい加減にするでごじゃろみっともないせやかてそれとゲップはよせゲップは兄弟でしたら拙者まで恥ずかしいでごじゃる たじゃ確かにグレーの技も実に見事じゃがクロムゼファーの背中を見てみろ背中あのワンハンドブースターのおかげでクロムゼファーは片手での操作が可能になっているのじゃわあツバメよ磨き抜かれた技とパーツの性能がシンクロすることでマシンの能力は何倍にもなるのじゃ覚えておけはい師匠

絶好調に決まってるよこのマシンがある限り兄ちゃんは誰とやったって負けやしないあそうやなバークハードとお前らの気持ちのこもったマシンやもんなヤマト兄ちゃんもだよひひ <laughs> まちょっぴりなヤマト見ていてくれ今日の俺の戦いをおい 頑張れよそしてワイと絶対に勝負するんやでああ ぐ決まりそうじゃ貴様も俺の敵じゃなかったようだなこいつを食らってウェイ選手1回戦突破 特にあの三連弾は脅威じゃぞお前たち心してかかれよはいさあ続いて2日目第3試合の抽選だ誰が出るかな誰が出るかなさあ出場する選手は一体誰だ出たエンジ選手だあいつか <laughs> お手並み拝見といこうか 対すは相手は砂漠の国フリントの戦士バーカート戦士だ故郷のため家族のため弟たちのためウィナーズに出場したバーカート選手果たしていかなる戦い方を見せるのかバーカート頑張れ絶対勝ってそしてホワイトあらあら元気な子 相変わらずおめでたいバカだぞ試合形式は今まで同様バトルホッケー相手の陣地にパックを追いやった方の勝ちですすごいなパーツだねそうやあいつと弟たちとワイが作り上げたいわば愛と友情のマシンや できなかったらどうするんだシャドウの名れだぜ <laughs> いいのよあの子は特別そう特別なビーダーなのよさあカウントダウン321 Biedermann! Biedermann! ッしていくいいぞペットボトルマガジンの力を見せてやるんや てるんだろうがもっと頑張れくそこれはどうしたことだビー玉の補充もままならないバークーウ選手この試合全くいいところがありませんどうしたんやあいつ一体何もたついてんねん当然じゃどういうことやブルちょっとこの子らを連れてってくれんか了解あっちで応援しよう あの子たちには聞かせたくないでな確かにペットボトルマガジンをつければビー玉を多くチャージできるじゃがその分重量が増え動きが鈍くなるしかしローラーブーツをつけていれば動きはスムーズになるはずでは普通ならばなローラーブーツをつければ確かに滑りは良くなるしかし見ろあの不安定な足場ではかえってローラーによってよろけてしまう おまけにあのガードアーマー確かに防御力がアップするがマシン全体が大きくなり彼の小さな手には収まりきらない2人ともよく覚えておけ戦術を伴わないカスタマイズなど全く無意味なのじゃそんなじゃあわいが弟たちがしたことはしかし師匠 ておったろうじゃがあの男は弟たちの思いをヤマトの友情を無駄にはできなかったのじゃとても間違っているとは言えなかったたとえ不利とは分かっていてもあえてそのマシンで勝負する道を選んだマーク・ハートとはそういう男なんじゃな。 弟たちの兄を思う気持ちがあだになるとはあいつ分かってたんかこうなることはだからあんな顔したんか全部分かっててそれでもありがとうって笑ったんかワイのために弟たちのためにあいつあいつ クシデントバーカート選手が足を踏み外してしまった果たして這い上がれるのかそれとも兄ちゃんが兄ちゃんが イと戦 故郷のため弟たちのため友のために俺は負けるわけには断じて負けるわけには絶体絶命の窮地から奇跡の生還 今こそ見ていてくれこれが俺の戦い俺の全てを込めた一撃今こそお前たちに捧げる行く見せてこれが地獄だ ああ。 ちのおかげで全力を尽くして戦うことができたありがとう兄ちゃん <laughs> バカじゃねえのか貴様ら何やとおい砂漠から来たガキどもてめえらの兄貴が無様に負けた理由を教えてやるそれはなマシンのカスタマイズに失敗したせいだつまりなそこのアホーと お前らのせいなんだよ何が気持ちのこもったパーツだ何が友と兄弟のためにだそんな寝言を言っているからバトルに負けるんだよ兄ちゃんごめんよごめんよいいんだお前たちは悪くない悪くなんかないだから泣くな 負け犬め一生そうやって這いつくばっているがいいさおのれなんというひどいこと恐ろしいわしのマシンは最強最悪のビーダーを作り上げてしまったのかもしれん円珠これがお前の言う戦いか シャドウのやり方かそうかアマチゃんスポーツとは次元が違う命を懸けた本物の戦いだお前はワイが倒すお前らのやり方だけは絶対許さへんいいだろう相手になってやるただし貴様が決勝まで来れたらの話だがなあ必ず勝ち上がってやる お前こそ負けるんやないぞ 내가 아 サンドセットちょうだいテイクアウトですかそうよあなたも一緒にねアババ様まったくこんなところで何してるのよアババ様向こうで豚さんたちが騒いでますのでもうしばらくお待ちくださいあちょっとリー次回新キャットカフェへようこそヤマト君リー君頑張れビールファイト